Então a gente vai fazer esse um aqui, ó, com esse produto aqui, pessoal. Esse aqui é o Inhoque Select da Encefra, é um piso de encaixe. Nós vamos fazer o assentamento dele com argamassa para porcelanato, quartzo solite. Tá pronto, pessoal. Balcãozinho feito.